untuk pagi ini uh, adalah kuliah dua dan tiga. Tajuk dia kepentingan iklim pendekatan sistem sfera-sfera bumi dan perubahan tenaga. Uh, saya rasa kepentingan iklim dalam kuliah pengenalan saya sudah huraikan. So uh, subtopik dalam hari ini adalah pendekatan sistem sebagai sesuatu uh, cara untuk mendekati uh, iklim, bagaimana kita study atau kaji iklim menggunakan sistem. Uh, berbagai sistem terbuka, tertutup dan terpencil, khususnya dalam iklim, konsep keseimbangan dan juga maklum balas dan akhir sekali uh, hubungan atmosfera dengan sfera yang lain dan juga sedikit tentang perubahan tenaga dan iklim. Sistem dan kitaran itu memang sesuatu perkara yang sangat penting dalam geografi, khususnya dalam uh, iklim. Jadi, uh, masalah dia sentiasa kita tak faham apa itu satu sistem. Sering kali kita kata sistem ini sistem sungai, sistem ribut, tetapi kita tak faham apa yang dimasukkan. Sebenarnya, uh, kalau diberi definisi yang betul, sesuatu sistem ialah satu set ha, uh, barangan, yang ada order, terorder dan mempunyai atribut. Atribut itu ialah subsistem uh, yang dikaitkan oleh aliran tenaga dan jisim dalam sistem itu. Kalau kita pecahkan dia, uh, kita ada tujuh ciri. Ciri satu ialah sistem itu uh, mempunyai subsistem, subset atau set barangan yang terkait. Nombor dua, uh, mesti ada kaitan aliran tenaga dan jism di dalam sistem itu. Uh, sistem itu kita boleh asingkan uh, daripada alam sekitar. Kita lihat saja dengan jelas kita tahu ini beza, ada dua dia. Dan elemen dia tersusun uh, dalam satu siri yang berkaitan antara satu sama lain. Ia mempunyai uh, subsistem seperti uh, kalau kita lihat uh, sepohon pokok ada daun, ada sistem akar, batang dan sebagainya dan mempunyai input dan output tenaga. Dan input dan output itu akan menentukan adakah sistem itu seimbang, berkembang ataupun menguncup. Dalam sistem atmosfera, kebanyakan sistem itu kita boleh lihat dia berkembang apabila input lebih daripada output. Dan Sekiranya output adalah lebih dari input, dia akan menguncup ataupun lama-lama akan mati. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh. Dan uh, sistem itu boleh menukar tenaga dengan sistem yang lain. So, tujuh ciri itu sebenarnya datang daripada atas definasi itu. Uh, secara umum, dalam dunia ada tiga jenis sistem. Sistem terbuka, tertutup dan remote atau terpencil. Uh, gambar aja menunjukkan bahawa sekiranya sistem itu ada input tenaga, input jisim dan juga output tenaga dan jisim, dia adalah sistem terbuka. Kedua-dua, pertukaran tenaga dan jisim ada. Nombor dua ialah jika ada pertukaran tenaga tetapi tidak ada pertukaran jisim, dia adalah sistem tertutup. Dan akhir sekali, langsung tidak ada pertukaran tenaga dan jisim adalah sistem tertutup terpencil. Ini contoh-contoh sistem ha? Solana. Ha? Sekiranya sistem atmosfera diambil kira, apakah jenis sistem itu? Kita anggap atmosfera saja sebagai satu sistem. Sini. Adakah sistem itu terbuka, tertutup atau terpencil? Terbuka sebab sistem itu menukar tenaga dan jisim dengan bumi. Okey. Dia adalah satu sistem terbuka dan juga sistem atmosfera mempunyai banyak subsistem. Dalam atmosfera kita lihat itu dia ada sistem angin, awan, tekanan dan lain-lain. Dalam kitaran hidrologi kita boleh lihat semua sistem itu. Okey. Itu juga satu gambar aja untuk menunjukkan uh, berbagai jenis sistem. Contoh-contoh sistem lagi. Uh, jika sistem bumi atmosfera diambil sebagai satu sistem yang bergabung, planet bumi diambil sebagai satu sistem, apakah jenis sistem itu? Tertutup sebab apa? Sebab sistem itu hanya tukar tenaga dengan luar. Tenaga matahari masuk pada waktu siang, waktu malam tenaga bumi keluar ke angkasa. So dia tidak ada jisim masuk kan? So dia adalah satu sistem tertutup semua planet adalah sistem tertutup. Dalam hal yang sama, matahari, bulan, semua adalah sistem tertutup. Mm, mm, mm. Semua handphone kena tutup. Ha, sila. Sistem bumi juga mempunyai banyak subsistem, tasik, sungai, hutan, iklim dan sebagainya. Dan semua itu adalah sistem terbuka. Sistem terpencil pula dalam dunia sebenar tidak ada. Jadi uh, kita hanya wujudkan sistem itu dalam makma untuk uji kaji saja. Misalnya kalau kita ambil uh, satu jenis tumbuhan masuk dalam botol, tutup botol, masuk dalam bilik gelap, dia tidak ada tenaga, tidak ada air, tidak ada uh, baja dan sebagainya, maka kita kena lihat berapa lama tumbuhan boleh hidup itu adalah satu sistem terpencil. Kan? Kalau kita masuk orang dalam bilik gelap, tak bagi makanan, tak bagi cahaya, juga boleh dikira sebagai sistem terpencil. Ha? Dan saya rasa dalam penjara ada ha, ada lakukan benda ini. Sekiranya uh, penjahat itu memang sangat jahat. Okey, contoh lagi sistem-sistem kita boleh lihat juga dalam gambar raja itu. Secara umum, semua sistem-sistem semula jadi yang hidup adalah dikelaskan sebagai sistem terbuka. Batu macam mana? Kalau kita ambil seketul batu ataupun emas, kita jumpa satu nugget ah. McDonald's bikin anda nugget kan. Tapi kita panggil kalau kita jumpa satu ketul emas dalam sungai itu juga nugget emas. Ha, kita panggil itu nugget. So adakah itu batu dan juga emas itu kira sebagai sistem apa? Adakah dia boleh serap tenaga, boleh keluarkan tenaga? Boleh kan? Ha. Adakah dia boleh serap lembapan dan keluarkan lembapan? Ha? Dalam emas ke besi? Tak boleh kan? Ha. So dia, dia hanya boleh kelaskan sebagai sistem tertutup saja. Batu itu boleh sebab batu boleh serap air dan juga boleh keluar air. Ha? Okey, dari segi atmosfera, dia bertindak sebagai satu sistem terbuka sebab menerima tenaga dari matahari pada waktu siang, waktu malam juga tenaga keluar ha? pada waktu malam. Uh, atmosfera juga menerima haba dari bumi dan juga pada waktu malam juga boleh membalikan haba itu. Selain daripada itu, atmosfera menukar jisim dengan bumi sebab pada waktu siang tu ada sejatan, sejatan itu air, air adalah jisim masuk dalam situ. Selain daripada air juga ada habuk ataupun uh, habuk ditiupkan naik ke atas dalam atmosfera. Habuk itu adalah pebejal, so dikira sebagai jisim juga. Okay. So apabila lama-lama jisim itu jatuh kembali kepada permukaan daratan jadi output dia. So sistem atmosfera menukar jisim dengan tenaga uh, dengan sistem bumi. So dikelaskan sebagai sistem terbuka dan kalau kita lihat secara besaran uh, seluruh bumi memang kita boleh lihat uh, uh input tenaga dan output tenaga uh, input jisim dan output jisim Jisim itu hanya di, di antara atmosfera dengan bumi saja, bukan dengan luar. Ha? Dengan luar angkasa itu hanya tenaga saja. Okey, uh, sekarang kita beralih kepada maklum balas. Apa yang dimaksudkan oleh maklum balas sesuatu sistem? Maklum balas sesuatu sistem merupakan uh, sesuatu isyarat yang diberikan kepada sistem itu uh, untuk uh, memberitahu sistem itu adakah sistem itu perlu mengembang, membesar ataupun menguncup. Ah, contoh yang bagus ialah, okay, kalau kita ada hujan ataupun ah, bahangan ataupun angin, ah, tambah atau kurang semua unsur ini akan menentukan adakah sesuatu sistem itu membesar ataupun menguncup. Misalnya kalau kita lihat uh, reboot lah, uh, Ribut itu sebenarnya dia membesar bergantung kepada sejatan. Sejatan yang datang daripada laut akan memberi tenaga kepada sistem ribut. So semakin banyak sejatan, semakin membesar. Ha? Sampai hujung sekali, dia akan jadi satu hurricane yang besar. Dan bila hurricane itu mendarat, maksud dia masuk ke daratan, sudah hilang sumber tenaga dia. Kenapa hilang? Sebab daratan tidak ada air. So bila dari laut dia suruh pindah masuk ke daratan, sumber tenaga sudah hilang dan pada masa yang sama dia akan uh, mengeluarkan semua tenaga dalam sistem uh, hujan akan berlaku dengan lebat. So itu dikelaskan sebagai output ribut itu. So selepas itu ribut itu akan menghancur dan juga menguncup dan mati. So dia akan mengalami uh, proses yang terbalik. Okay, nanti saya akan tunjukkan satu gambar ajar yang membayangkan itu ha so kita lihat uh, dalam maklum balas tu ada dua satu adalah sistem maklum balas negatif dan satu lagi ialah positif yang negatif itu ialah bermaksud bahawa sesuatu isyarat ataupun sumber yang diberikan kepada sistem itu uh, sistem itu akan tidak mengembang lagi So negatif maksud dia dia akan uh, menyekat ataupun uh, mengurangkan tumbesaran sesuatu sistem itu. Dia tidak menggalakkan respon dalam sistem. Contoh dia kalau kita ada kemarau, okay, uh, ini akan menyebabkan uh, gurun tumbuhan gurun bersaiz kecil. So maksud dia subjek yang kita kaji sekarang adalah tumbuhan. So bila tumbuhan itu merasa kemarau panjang sudah datang, dia akan menggugurkan daun, dia akan uh, mengurangkan sistem tumbesaran dan sebagainya. Jadi dengan itu sistem kemarau itu sebagai satu isyarat adalah maklum balas negatif. Ini menyebabkan tumbuhan itu tidak membesar, menyebabkan dia menjadi kecil. Kenapa dia perlu jadi kecil tidak membesar? Sebab kalau dia membesar tak ada air dia akan mati ya, betul kan? So, tapi kalau dia kecil dia masih boleh hidup dengan air yang begitu kurang. Ha, sedikit dia masih boleh hidup. Ha, kemudian kita lihat satu lagi contoh kalau ada kesejukan atau frost Uh, ini akan menghadkan nyamuk edis itu membiak, betul kan? Sekarang musim panas, dengue fever sudah begitu serius sekarang. Huh? Ha? Tetapi bila tempo sejuk datang, tempo sejuk itu akan tidak menggalakkan nyamuk edis membiak. Jadi ini menjadi satu malum balas negatif kepada pembiakan nyamuk. So dia akan menghadkan ha, pembiakan uh, nyamuk itu dan secara tidak langsung akan mengurangkan ha, penyakit itu. Satu lagi contoh ialah musim tengkujuh uh, semasa monsun timur laut membawa hujan lebat yang memadamkan kebakaran. Contoh subjek yang dikaji ialah kebakaran. So, bila kebakaran besar berlaku, misalnya dalam hutan di Malaysia atau di Indonesia yang tidak dapat terkawal tetapi bila musim tengkujuh datang, banyak hujan, hujan itu akan memadamkan api. So, dia akan menjadi sesuatu maklum balas negatif kepada pembakaran. Okay. Apakah maklum balas positif kepada pembakaran? ha? angin betul ha kalau angin tiup dengan ha sangat kencang di ini akan macam kita buat sate kan ha dia akan menjadi api yang lebih besar ha selain daripada angin satu lagi uh, faktor yang menjadi uh, maklum balas positif kepada ke kebakaran ialah apa ialah bahan api dia dalam hutan hutan itu ada banyak bahan api sebab banyak pokok dan sebagainya so kalau dia berlaku di hutan, memang dua perkara yang menggalakkan maklum balas positif kepada kebakaran itu ialah angin dengan bahan api uh, kayu lah. Ha? Yeah. Ini cuma contoh-contoh maklum balas untuk manusia, ha? untuk just perbandingan. Ha? Uh, kalau kita sangat prihatin tentang berat badan, ya, nanti kita timbang saja, kita sudah mungkin sudah naik 5 kilo, kita takutlah. Lepas tu kita ambil tindakan. Okay? So, maklum balas negatif kepada kita ialah keberatan dia. Kita nampak, wah sudah naik 5 kilo. Lepas tu kita makan carrot saja. Exercise. Ha? Kita kita ambil tindakan lah. Exercise, kita makan carrot. Kita tak makan lemak-lemak kan untuk kurangkan uh, berat badan. Ataupun ambil ujian. Dapat F. Sebab selama ini kita main-main saja. Ha? masuk dalam kelas tak tidak uh, sentiasa ponting tidak memberi perhatian lepas tu bila ujian datang dapat F F itu ialah satu maklum balas negatif kepada anda untuk berhenti kegiatan ponting kegiatan malas kena kena kerja keras sikit untuk naikkan ha grade itu itu juga ha satu lagi kalau duit sudah habis ha itu juga satu maklum balas negatif kepada uh, sifat pembaziran tenaga ataupun pembaziran wang kita uh, belanja belanja belanja habis tak ada duit maka itu ialah maklum balas negatif untuk kita jimat Okey, kita beralih ke positif pula. Yang positif itu berlaku jika maklumat yang diberikan itu menggalakkan ha, uh, sistem itu respon dengan cepat. Ha, tadi saya sudah huraikan uh, ah, beberapa contoh dan uh, yang paling bagus adalah kalau kita lihat di sini. Now, reboot itu akan berkembang berdasarkan kepada input uh, sejatan. Mula-mula untuk hari nombor satu, dia bentuk sedikit saja, tak tidak boleh dikelaskan sebagai reboot. Ini adalah dia punya tumbesaran. Semakin banyak sejatan, semakin besar. Lihat, sampai sini sudah jadi hurricane. Ini tropical storm. Ini pre-storm saja. Pre-storm itu anak dia, anak storm. Tidak tidak lagi ada kelas pengkelasan. Cuma di sini ada tropical storm. Ha? Ribut tropika. Dari ribut tropika sudah jadi hurricane. Lima hari. Ha? Bila sesuatu pre-storm itu berlaku di laut, dia akan menjadi sesuatu hurricane dalam lima hari. Tetapi di, di sini, bila sudah jadi hurricane, dia sudah mendarat mendarat maksud dia sudah sampai ke daratan semua hujan sudah turun dia akan kembali macam ini ha, dari hurricane dia lama-lama jadi tropical storm hancur sebab semua hujan sudah diturunkan tidak ada input ha, sejatan lagi ha, dia matilah kan ha. so uh, maklum balas positif apakah maklum balas positif untuk ribut ini sejatan, ha? sejatan dan air masuk ke dalam input dia. Maklum balas negatif untuk dihancur ialah hujan. Ha, lepas semua hujan, dah hilang. Okay, itu dah contohnya yang baru saya jelaskan. Uh, satu lagi yang positif itu kemarau menyebabkan uh, kebakaran cuaca kering itu juga sesuatu penggerak ataupun maklum balas positif untuk kebakaran berlaku. Sebab itu uh, semasa musim kering uh, pegawai-pegawai hutan tu tidak benarkan uh, kita mengadakan uh, campfire dalam hutan sebab sangat bahaya. Ha? Setiap tahun beribu-ribu hektar hutan terbakar bukan di Malaysia tapi di Indonesia, di uh, Australia, ha, di Eropah pada, pada musim kering ini berlaku. Kenapa hutan di Malaysia itu jarang-jarang ada kebakaran yang besar? Kita banyak hutan. Hampir 60% daripada permukaan di Malaysia masih hutan. Ya, kita juga ada campfire kita ya, kenapa tapi kenapa kita tidak ada pembakaran kebakaran secara besar-besaran yang tidak terkawal sebab hutan kita penuh dengan lembapan. Ha? Selalu penuh dengan lembapan. Hujan pun selalu berlaku. Kita tidak ada musim kemarau yang teruk ha? seperti negara lain. Tiap-tiap bulan pun kita ada hujan. Sebab itu dalam hutan kita, uh, pokok, kayu dan semua itu lembap. Sangat susah untuk menyalakan campfire ha? dalam hutan Katulistiwa. Okey, uh, keseimbangan sistem ialah Menentukan adakah sistem itu mengembang, seimbang ataupun menguncup. Misalnya, uh, keadaan mantap itu membayangkan sistem itu sudah kekal, seimbang. So, input dan output sudah lebih kurang sama. Okay. Keadaan yang mantap, ada keseimbangan juga. Contoh adalah angka tap surya. Misalnya jumlah tenaga yang diterima dari matahari itu kita kira sebagai angka tap surya, dia tidak banyak berubah. dalam tempoh masa yang pendek iklim-iklim di dunia juga tidak berubah macam Malaysia sudah mengalami iklim katulistiwa takkan kita berubah jadi iklim monsun ha? ataupun iklim gurun sudah tetap iklim gurun dia tidak boleh secara mendata atau cepat itu tukar pada iklim lain so semua ini iklim sudah kata berada dalam keseimbangan yang mantap keseimbangan dinamik pula ada beza sedikit pada tempoh masa yang panjang itu kita kita nampak ada sedikit perubahan. Misalnya contoh perubahan iklim jangka panjang adalah dikira sebagai keseimbangan dinamik. Dalam 10 tahun tu tidak ada nampak biasa tapi tapi dalam 100 tahun kita nampak suhu naik 1 darjah. Itu pemanasan global. Ha. Penipisan lapisan ozon dan lain-lain itu semua boleh dikira sebagai keseimbangan dinamik. Maksud dia pada waktu masa yang panjang kita nampak ada kenaikan suhu ataupun penurunan tapi untuk tempo yang lama. Okay. Bumi juga uh, atmosfera merupakan satu sistem dalam keadaan mantap. Sebab perubahan iklim yang kita alami pada hari ini adalah satu proses yang sangat slow. Dia memerlukan beberapa ratus bahkan ribu tahun uh, baru jadi. Uh, itu menunjukkan dalam tempoh yang singkat itu tak banyak berubah kan tapi lama ha, untuk tempoh yang lama 100 tahun 1000 tahun dikekal lebih kurang sama saja kalau kita lihat uh, dari segi gambar saja, yang X itu menunjukkan keseimbangan dinamik yang menunjukkan kenaikan ini pula juga keseimbangan dinamik menunjukkan penurunan. Oke? Okay? Tapi di sini berlaku satu ambang. Iaitu sesuatu perkara besar berlaku menyebabkan uh, sistem itu loncat kepada paras yang baru. Dan kita panggil ini sebagai keseimbangan metastabil. Misalnya di sini, uh, ini katakan kalau iklim lah kan, ha, ini pemanasan global, lepas tu dia turun. Tapi di sini, zaman AISA, berlaku tiba-tiba berlaku uh, letupan gunung berapi secara besar-besaran. Huh? Ha? Dengan itu, huh, ha, kebakaran berlaku dengan besar-besaran menyebabkan suhu naik tiba-tiba. Ha. Walaupun pada zaman ais. So, ada tempo yang panas di sini. Ambang itu ialah sesuatu paras di mana sistem itu uh, membatasi ha, sesuatu uh, batas. Lepas tu sistem itu akan hancur. Okay. Contoh El Nino membawa kemarau yang kering sehingga ambang dibatasi lalu kebakaran ha, spontan berlaku. Ambang itu macam satu paras kritikal. Hujan lebat menyebabkan paras sungai Kelantan naik. Lepas tu banjir berlaku. Ambang itu ialah benteng dia. Ha? Benteng sungai yang tinggi sekali ialah ambang dia. Lepas lepas benteng itu air akan melimpah keluar. Okey? keseimbangan metastabil saya sudah terangkan ialah satu sistem baru jika berlaku uh, perkara yang tiba-tiba di sini ya yeah. Okey, uh, sekarang kita lihat pula beberapa sfera dalam sistem bumi atmosfera tentang dalam uh, tentu sekali dalam iklim itu kita menentukan uh, mementingkan atmosfera sebab semua iklim unsur iklim ber, berlaku dalam atmosfera. Namun demikian, kita harus juga beri perhatian kepada hidrosfera, litosfera dan lain-lain sebab semua sfera itu boleh mempengaruhi atmosfera. Misalnya sebagai contoh, hidrosfera itu menyumbang sejatan perpuluhan kepada atmosfera sebab itu atmosfera ada awan, ha? ha ada hujan kan. Okay. Kemudian litosfera juga menyumbang habuk kepada atmosfera, menyumbang uh, berbagai uh, ciri-ciri nukleus cita air yang membentuk awan, membentuk hujan. Kriosfera itu ais. Ais penting kepada atmosfera tak? Penting ha? sebab ais itu boleh menyejukkan suhu menyebabkan atmosfera tidak panas. So dia boleh mengawal suhu dalam atmosfera. Uh, biotik pula, ekosfera, biosfera, mempunyai perkaitan yang rapat dengan atmosfera sebab itu kita pergi lawatan ke Taman Negara ialah untuk menentukan, membincangkan bagaimana biosfera itu berkait dengan atmosfera, mempengaruhi iklim. Iklim juga mempengaruhi hutan, hutan juga mempengaruhi iklim. Jadi ada satu saling hubungan yang rapat. Okay, phytosfera ialah pokok saja, tumbuhan. Zoosfera ialah uh, binatang atau haiwan. Adakah haiwan boleh mempengaruhi iklim. Cuba fikirkan. Manusia memanglah boleh, antroposfera kan. Manusia dengan teknologi moden, dengan menggunakan bahan api fosil, membakar hutan, ha? menggunakan uh, elektrik, ha? uh, industri, kereta dan lain-lain. Semua itu akan menyebabkan pencemaran, menyebabkan kepanasan, menyebabkan pulau haba bandar, macam-macam berlaku. Ha? Hujan asid. Tapi haiwan boleh? Boleh kan? Bagaimana? Jangan cakap boleh tapi tidak ada sokong ah, bukti sokong. Ha, ah, pereputan? Macam mana haiwan boleh mereput? Ha? Dengan iklim, ha, bukan dengan biosfera sendiri. Ha? Haiwan itu uh, macam lembu, biri-biri dan lain-lain. Kalau pentenakan, ha, secara besar-besaran akan menghasilkan banyak gas mitana, betul kan? Ha, mitana itu ialah satu gas rumah hijau yang menyebabkan uh, pemanasan global berlaku. Okay. Tapi selain daripada itu secara tidak langsung untuk industri peternakan sebelum peternakan boleh berlaku apa kita perlu buat? Kita kena ada ladang kan? Kan tiba-tiba ladang itu ada. Potong pokok lah betul ya. Ha? Kena tebang pokok, kena menyah hutan, barulah dapat tempat untuk mentenak dia. So, ha? secara tidak langsung uh, juga boleh mempengaruhi dan satu lagi ialah ternakan itu perlu makanan. Kita tanam uh, kena buka lagi banyak hutang untuk tanam jagung. Sebab lembu itu makan jagung. Uh, uh, di Amerika lah dia makan jagung, dia bukan makan lembu macam di Malaysia. Uh, banyak makanan perlu disediakan untuk uh, peternakan. Selain daripada itu ada juga sisa-sisa macam racun dan sebagainya. Bila kita uh, gunakan insektisida ya, ya uh, racun serangga dan sebagainya ya, dalam sistem itu. Oke ini mungkin kita lihat uh, lebih jelas uh, tentang beberapa sfera dan interaksi dia. Secara umum ada empat sfera yang besar saja, yaitu atmosfera, litosfera, biosfera, dan hidrosfera. Tapi dalam biosfera itu kita boleh pecahkan lagi kepada zoosfera, entrosfera, ha? entroposfera dengan phytosfera. Tiga. Cryosfera itu sebenarnya datang dari hidrosfera sebab air juga kalau kita cairkan air itu air lah kan. Ya. So pada umum dia ada empat saja. Ini membayangkan uh, perkaitan yang lebih kompleks. Ini contoh-contoh interaksi antara sfera, atmosfera dengan litosfera, jerubu ha, adalah sesuatu uh, interaksi. Jerubu datang dari mana? Ha? Jerubu yang kita nampak dalam atmosfera. Sumber dia adalah kebakaran hutan. Ialah satu sumber kebakaran hutan. Ha? Nombor dua adalah tiupan habuk dari kawasan kering, gurun. Naik dalam atmosfera. Nombor tiga ialah kita guna bahan api fosil itu industri kenderaan semua itu habuk-habuk naik ke atas dapat jerubu ha? jadi kita sentiasa kita uh, blame uh, ataupun kata oh kita dapat jerubu sebab jiran kita membakar dari Indonesia sebenarnya separuh daripada sumber jerubu adalah sumber kita sendiri ha? dari kita punya industri kita punya kereta ha? kita punya rumah dan lain-lain Malaysia sendiri pun ada bakar hutan ha? bukan sahaja di Indonesia. Contoh interaksi sfera antara atmosfera dengan hidrosfera, kita boleh bincangkan kitaran hidrologi. Okay? Sejatan naik, okay? kemudian perpeluhan, dapat awan, hujan berlaku, ha? kerpasan, kemudian turun balik. Semua itu ha? dengan jelas kita boleh bincangkan kaitan itu. Beri tumpuan kepada ini ya. Tenaga dan iklim, uh, merupakan uh, sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita perlu kaji tentang tenaga dalam iklim? Sebab tak ada tenaga, tak ada iklim. Semua unsur-unsur iklim macam angin, suhu, tekanan, awan, uh, lembapan, semua berlaku disebabkan tenaga itu tidak seimbang. Yang diterima daripada matahari itu setengah tempat panas, setengah tempat kurang, panas sejuk. Jadi semua tempat itu perlu ada sesuatu keseimbangan, perlu ada pemindahan tenaga dan sebab itu unsur-unsur iklim itu terbentuk. Unsur iklim itu adalah semata-mata untuk memindah tenaga, untuk seimbangkan tenaga. Ada dua hukum termodinamik. Pertama itu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Semua tenaga yang kita perolehi di dunia kita datang dari matahari. Nombor dua, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Walaupun kita tak boleh cerita dia, tenaga itu boleh berubah. Dari tenaga bahangan, bila diserap oleh air, jadi air jadi panas, sudah tukar pada ha-, haba rasa. Dan jika air itu panas lagi, sejatan berlaku. So, haba rasa tukar kepada haba pendam. Haba pendam itu naik ke atas jadi sejuk. Perpuluhan berlaku, tukar balik kepada air. Ha, pada masa itu, tenaga haba pendam tukar kepada tenaga potensi awan. Bila hujan berlaku, tenaga kinetik. So, macam-macam perubahan berlaku dan kita boleh bincang semua itu semasa tutorial. Itu dia, ha? contoh dia. Ha? Bukan sahaja dari segi sejatan, ha? dari segi angin ialah tenaga kinetik dan sebagainya. Ha? Kilat ialah tenaga elektrik, guru, bunyi. Semua perkara-perkara tenaga yang ada dalam dunia itu adalah dari matahari. Saya cakap di sini, tenaga bunyi saya juga dari tenaga matahari secara tidak langsung. Sebab saya makan sayur, saya makan daging, tenaga itu dipindah ha? dari sayur, dari daging itu kepada saya. Kemudian badan saya tukar tenaga kimia itu untuk jadi bunyi. Bila saya bergerak, itu tenaga kinetik. Ha? Bila saya bersukan, juga tenaga kinetik. Ataupun badan saya peluh saja dalam sini sejuk kan. So ada tenaga haba dari badan saya pindah ke luar. Itu juga ah, sejenis tenaga. Haba rasa. Apa yang kita boleh ukur dengan termometer ialah haba rasa. So kita berhenti di sini untuk hari ini.